Huh, sige lang mo katulog ya ha. Sige lang mo katulog ha. Umata na mo. Tayo mga aunat ha. Makakata barangay, tayo po ay nasa state of calamity at kasalukuyang under enhanced community quarantine dahil sa panganib na dulot ng novel coronavirus 19. Pinapayuhan po ang lahat na tumambay sa labas at huwag po tayong mag-ingat. Patuloy po nating kwestiyonin ng gobyerno at maghintay ng mga libreng alkohol, delata, bigas, prudence at maging pabigat mahigpit pong ipinagbabawal ang pananatili sa loob ng tahanan. Huwag po kayong mangamba na makipagchismisan, makipagyakapan at makipaghalikan. Hawaan po natin ang ating mga pamilya, kamag-anak, kaibigan at kakilala. 哇塞，玩的来呀！